विधायक जेपी सिंह को कूट दिए एसपीए ऑफिस में वो भी उसके बाप के रिलोडिंग सरदार खान नाम है हमारा बता दीजिएगा सब reloading Caramba, rapaziada, acredito que não!